Bună ziua! În acest video o să vă prezentăm un motor de GY pe care o să încercăm să-l uh, pornim așa, adică fără uh, cadru. A fost uh, segmentat și o să încercăm să-l pornim să decât puțin să-l auzim că pornește exact așa cum îl vedeți. Deci aici am pus carburatorul, l-am alimentat cu puțină benzină Așa. Nu avem nevoie de altceva. Aici este magnetoul. Așa, și ca să-i uh, facem uh, scânteia, avem nevoie de CDI, bineînțeles, și bobina de inducție care duce la bujie. Uitați, așa arată mufa de la magnetou. Aici avem firele, avem un albastru cu alb, roșu cu negru, alb gal și galben. Cam astea sunt firele la acest tip. Putea să mai fie și verde și cam atât. De obicei cam astea sunt uh, firele, dar uh, codul de culori este la fel la toate. Galben și cu alb au treabă cu încărcarea, deci pe noi nu ne interesează noi vrem decât să avem scânteie să-l pornim. Pentru asta avem nevoie de firul roșu cu negru, care este de la bobina de forță, și albastru cu alb, care este de la cititor. O să vă arăt și un magnetoc ca să înțelegeți exact cum, uh, cum arată și de unde vin firele. Așa arată magnetoul. Deci acesta este cititorul de la care pleacă albastru cu alb. Așa. Iar aici, dacă vă uitați, avem firul roșu cu negru, care este de la bobinele de forță. Așa. Galben și alb de la celelalte bobine care sunt de încărcare. Acesta este un tip de magnetou Poate să mai fie încă un tip de magnetou, dar ca principiu este același. Asta să vi-l arăt și pe celălalt. Acesta este și celălalt tip de magnetou. Deci la fel avem albastru cu alb de la cititor, roșu cu negru care vine aici la bobina de forță. Acesta are o singură bobină de forță. Avem firul verde care de fapt este masa. La celălalt, la magnetoul acesta, masa și o ia prin uh, șuruburi la acesta este nevoie de firul verde să fie legat la, la cadru. Și la fel aici avem două fire galbene care sunt pentru celelalte bobine de încărcare. Mufa este asemănătoare, dar nu are niciun fel de importanță. Deci v-am spus pe noi pentru scânte ne interesează albastru cu alb, roșu cu negru și să avem masă. Așa. Acum, Așa arată schița. Schița pentru scânteie. Avem, aici este CDI-ul, vedeți aici. Deci avem mufa cu 2 pin și mufa cealaltă cu 4. La mufa aceasta, un pin vine de la kill switch, este uh, comutatorul de oprit. Deci de aici se taie scânteia și avem firul alb cu negru celălalt pin este pinul roșu cu negru, care dacă îl urmărim vine la stator, da, la magnetou, adică este firul de la bobina de forță. Așa, mai departe, pinul acesta vine la bobină, este plusul către bobină. Așa, celălalt uh, papuc de la bobină vine legat la masă. Așa, Aici, la fel, avem un fir de masă și încă un fir albastru cu alb care vine de la cititor. Deci firul acesta vine în acest pin. Aici galben și cu masa, v-am spus, fiind uh, pentru încărcare. Pe noi, pentru scânteie, astea sunt tot ce ne trebuiesc. Așa sunt și legate aici. Am făcut ceva provizoriu doar pentru demonstrație, nu sunt izolate bine, dar vrem decât să păre puțin, nu, nu o să meargă mult timp, nu avem nici evacuare, benzina nu este alimentată decât uh, foarte puțin. Așa, să vedem ce se întâmplă. Haideți să vedem prima oară să verificăm scânteia, să vedem dacă avem scânteie și după aia să încercăm și să-l pornim. Ok, am scos bujia, o să dăm la pedală. Observați scânteia. Deci avem o scânteie frumoasă. Așa, o să înfiletăm bujia la loc. Nu uitați, pentru a avea scânteie trebuie să avem uh, uh, o rotație destul de, de mare, deci să se învârtă motorul puternic. Dacă o să dați la automat și uh, nu aveți tensiune în baterie, nu o să aveți cânteie, pentru că nu o să se învârte destul de rapid încât se pro să producă curent. Așa, l-am pus. Acum o să încercăm să îl pornim, să vedem dacă o să părie puțin. Acum este momentul. Ok, l-ați auzit. A dat să pornească. Cam uh, asta a fost, cam așa arată instalația electrică. Am făcut acest video pentru că foarte mulți au întrebat, uh, domnule, nu am scânteie. Vedeți cât de simplu este să verificați de ce nu aveți scânteie. Deci nu trebuie să luați toată instalația la mână, sunt trei fire principale, atât cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.